bismillahi rohmanir rohim ma'lumki islom olamida ramazon va qurbon hayitlari katta tantana bilan bayram qilinadi ayniqsa qurbon hayiti kunlari butun dunyo musulmonlari vakillari muqaddas makka shahrida haj ibodatini bajarayotgan bo'ladilar haj ibodatlari ichida qurbonlik qilish ham bor buning ustiga haj qilmayotgan bo'lsa-da boylik nisobiga ega musulmonlarga ham qurbonlik qilish vojibdir qurbonlik so'zining o'zagi qurbon arabchadan tarjima qilinganda yaqinlashish degan ma'noni bildiradi qurbonlik qilish alloh taologa yaqin bo'lish niyatida maxsus vaqtda xos bir hayvonni so'yishdir qurbonlik qilinadigan maxsus vaqt degani zulhijja oyining o'ninchi ya'ni qurbon hayiti kuni 11 va 12 kunlaridir uning oxirgi vaqti zulhijjaning 12 kuni quyosh botishi bilan nihoyaga yetadi alloh taborak va taolo qur'oni karimda marhamat qilib astaiz li robbika vanhar ya'ni bas robbingiz uchun namoz o'qing va qurbonlik qiling deb kavsar surasida bayon qiladi ushbu oyati karimani ulamolarimiz qurbonlikning vojib ekaniga dalolat qiladi deb tafsir qilishgan Qurbonlik har yili takrorlanadigan ibodatdir. Qurbonlik Allohni ulug'lash uchun qulay fursat va uni roziligini topishdir. Alloh taolo shunday marhamat qiladiki, astaiz billah, Allohga qurbonlik go'shtlari ham, qonlari ham yetib bormas. lekin u zotga sizlardan taqvo yetar alloh sizlarni hidoyat qilgani sababli u zotni ulug'lashlaringiz uchun ularni sizlarga bo'ysundirib qo'ydi ezgu ish qiluvchilarga xush xabar bering deb haj surasida bashorat beradi demak qurbonlik faqatgina alloh taologa yaqinlik hosil qilish uchun uning roziligini qozonish uchun qilinadi alloh taolo bandaning qurbonligiga muhtoj emas balkim bandaning o'zi qurbonlik sababidan beriladigan ulkan ajrlarga muhtojdir oisha roziyallohu anhodan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday deb marhamat qilganlar qurbon hayiti kuni odamzod qon chiqarishdan ko'ra allohga mahbubroq ish qilolmas albatta u hayvonlar qiyomat kuni shoxlari jullari va tuyoqlari bilan kelurlar albatta qon yerga tushishdan oldin allohning huzuridagi makonga yetadi shunday ekan uni chin ko'ngildan qilingizlar deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ta'lim berganlar xulosa qilib aytganda qurbonlik qilish va uning go'shtidan yaqinlarga ulashish odamlar o'rtasida mehr oqibatni paydo qiladi adovatni ketkazadi qurbonlik qiluvchining martaba va obro'sini ko'taradi gunohlar to'kilishiga sabab bo'ladi qurbonlik go'shtidan uning egasi yeyishi boyu kambag'allarga yedirishi va saqlab qo'yishi joiz chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizlarni qurbonlik go'shtlarini uch kundan keyin yeyishdan qaytargan edim endi istagancha yeyveringlar deb marhamat qilganlar mana shunday fazilatli amal qurbonlik qilganimizda ota ona opa singil aka uka qarindoshlar qo'ni qo'shni va mahallamizdagi qambag'al oilalarga shirin so'z aytish va ehson qilishni unutmaylik zero dinimizda o'zgalarning qalbiga xursandchilik solish alloh taologa eng sevikli ishlardandir alloh taologa sevimli bo'lgan bu kunlarda ehsonlarni ko'paytirib uni muhtoj oilalarga yo'naltirishimiz ayni muddaodir chunki bayram kunlarida yetimlar bevalar nogironlar va qaroshini yo'qotgan keksalarga yaxshilik qilish moddiy yordam ko'rsatish katta savobli amaldir zero payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahiylik bir daraxtdir uning tomirlari jannatda shoxlari esa dunyoga tushgandir kim uning bir shoxiga osilsa uni jannatga olib boradi deb marhamat qilganlar alloh taolo barchalarimizni fazilatli ayyomga salomat yetkazsin qurbonlik va shu kabi o'zi rozi bo'ladigan amallarda bardavom qilib ikki dunyo saodatiga musharraf aylasin barchalarimizga yaqinlashib kelayotgan qurbon hayitini alloh o'zi muborak aylasin